trouble trouble

有餐住啊，对有餐住啊，对有，唔好留翻俾我，留翻俾我，感咁只咁只，一定要队友唔好唔敌我，千祈唔好。佢张床喺左边，右边喎，吓死我啊！右边快快快快快快快，我要买埋。 死哦！呢邊應該有路，有機啊有機啊真係有機啊！咩嚟㗎呢呢台嘢係？我嚟過呢度。

三二三一一七，哇，正劲爽！我都諗 I got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got... Bruh. That's not mine. Yeah, that's not mine. And when you need to cry, I'll be by your side Call me whenever you need someone, babe and when you need to escape from a thousand fires I'm gonna kiss you wherever you are, And I'm gonna miss you, I will never lie Call me whenever you need someone to be We're running in the jungle of love Chậu sấy lô Olha aqui isso não foi Pegou pino Não diminuiu Olha aqui lá,就咁正等咗成三個鐘先搞掂 Oh, Jack Jungle of love